站在这片刻享受，感谢你们等候，独特要去感受。从信仰起帆，从智慧靠岸。世界的顶端，从灯火阑珊。那是你的梦，愿你在经历考验。当我失去胆怯，光在你的身边。多么需要提炼，汲取你的气焰，气焰。零到一百谁更快？ 没要在这来，既然在比赛，唯独谁更快？爱吧就别来，爱吧就别来。